နောက်ထပ်တဖန်နေရခြင်းဆိုတဲ့တန္တရာဒုက္ခိတတတ္တဝါပေါင်းတွေကိုကေမလူဝီအာကြည်သောမာကရုဏာတော်လည်းရှိတော်မူဝါဝေထသောနာတော်ဝေမင်းဝေနတ်ဝေမြမတို့နေမနိုင်ရှင်ဝေမရသည် တတ္တဝအပေါင်းတို့ရဲ့ကိုးစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံငရေတရိစ္ဆံပိဋ္ဌာသူရိကွေလူမာတသွေနတ်မာတမှုပြမဟုသမြတ်တတ္တဝအနန္တတို့ဤဒါယလောကီလောကုတရာအကျိုးစီးပွားလုံးငါသဗ္ဗပါရမိ ယုံမင်းအစဝတ္တရာမင်းဘဝတို့၌အတ္တတာမယာထိနံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုလက်အင်္ဂါဖျားဖျားသောဖြစ်ကျင့်စည်းပူဝေရာပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေကိုဥရတဝဝေလာမပုံနာဘဝအစရှိသည်တို့၌အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအယုတ်လအမြတ်မရွေးပဲ ဇေဒနာသရာတရားကလည်းပရဏတရားကဖြည့်ကျင်စည်းမှုတော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍ဥဒ္ဓမံလူနဲ့ပြမတတ္တဝါတို့တဲ့ဖက်ဖက်ကသာလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လာတော်သောတံဘောရိရေယဥတ္တုံလုံးစုံကို အကုန်မြင်သည့်တံဘောရိကိုခေါ်ဆိုအပ်သည်ရပရတမယံတပ္ပယုဒဉာဏ်တို့မြတ်သူ ပတောဒါနသာသောပါရမီကြောင့်တရားထောက်ပံ့ကနေအရုံနှင့်ကြာငုံတင့်တကဲ့သို့ငွားငွားဆွင့်လွင်ကြီးဟောဒီလောက၌ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာရလေပြီတကားဣဒိနာသစ္စာဝိဇိနာဤသို့နှုတ်သံဘောထုတ်ပြန်ကဟုတ်မှန်လှစွာသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဖြစ်ခြင်းစီမှုတော်မူခဲ့တဲ့ ဒုဗျာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းကျင့်မြတ်တွေကိုယခုကဲ့သို့တဲ့ယူသေးလေးမြတ်စွာယူသေးလေးမြတ်စွာပူဇော်ကြလည်းရတဲ့ဝစီမင်္ဂလာပဏာမသစ္စာတရားတွေကြောင့်သစ္စာတရားတွေကြောင့် ယခုမြေမောက်ကြွားရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ့်နေလဲကင်းငြိမ်းကြပါစေဘေးရန်အန္တရာယ်အပေါင်းတွေလည်းပဲကင်းငြိမ်းကြပါစေပူဆွေးခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ့်တွေလည်းကင်းငြိမ်းကြပါစေ ဩရဒံနေရောညင်ဘောအခါမူလဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါစေရောကိုဝါနဗျာနဝလူကျမ်းမာလို့ချမ်းသာနိုင်ကြကုန်သည်တဦးနဲ့တူမေတ္တာကူဟာကြည်နုရွှင်ပြုံညီညွတ်လာသောသောစိတ်နှလုံးတို့ဖြင့်အတူတကွရှင်တွဲကညီညာဖျားဖျားနေနိုင်ရကုန်ပြီ၍ နှလုံးစိတ်ဝမ်းတွေလည်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအေးချမ်းသာယာသွားရှိနိုင်ကြကုန်သည်ဟွန်တူကောင်းဝမ်းမတွေဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း မှာလဲခီးတွေကျန်းတရားပွဲတွေဟောအဲ့ကနေပြီးထလာပြီးမနေ့ကျတော့လေမောတက်ဒီကိုဆက်လာတော့ပင်ပန်းလာတယ်ပင်ပန်းတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်တော့ ဟိုတော့တော့တုံးတိုက်တိုက်ကြတဲ့ကဲမူးရဲရည်ရဲလေတဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်အောင်ပရိုက်တာရီလောက်ခဲနေပေါင်း20လောက်သာသင်သားတွေလည်း900ရောတောင်လောက်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့စာပေတွေသင်ကြားပေးခဲ့အခုကျတော့နည်းနည်း အဲ့လောက်ဝင်မမခံနိုင်တော့ကိုကူကိုခိုင်းခဲ့တာများပါတယ်မညာမတာခိုင်းခဲ့တာအဲ့တော့စာတင်ကြောင်းနေလဲ22ကြောင်း ထောင်ကူမြောင်ကူဆင်းရဲလွန်ပါတဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေမှာတရားတွေ73စင်းပညာရေးထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေနောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်ဆိုဟုတ်ဘူးရီတောင်မြောင်တော့အထိတွားပြီးတော့ဒီနေပြားဆောင်တက်ကူ CCTV တွေတော့တက်ပြန်တာဆိုလာရားကြီးတွေ အဲ့ဒါကိုနောက်ကနေပြီးတော့မိုင်းခွဲလိုက်တယ်ယုတ်ကလည်းဘာမှသိကြောက်တာမဟုတ်ကားတိုင်းနဲ့ပေါ်တာယဟန်တန်ကားရင်းနဲ့ကပ္ပိယရင်းဒီလိုသွားခဲ့ဟိုးစီဆိုးလက်ထက်ကတော့ဂုယုဘုံစိုက်တာ အဲ့တော့ဘုရောတရားဘာဝနာဘက်ကိုအာယုံစိုက်လိုက်တော်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ငါလှုပ်ပေးခဲ့တာတော်တော်များတော့အဲ့တော့ကြောင်းမတရားစခန်းနေပဲဖွင့်တော့အခုဟောမဲ့တရားက ခေါင်းစဉ်ပါတယ်လေရိုက်ရှင်ပူတာဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါတာဝတိယံဝိဟရတိပုပ္ပါရာမေမိဂရမာတုပါဒာတိဒေနာခောပနာသမေနဘဂဝါတာယနာသမယံပတိတံလာနာဥက္ခိတော ပစ္စာတပေနိသိဏောဟောတိပိဋ္ဌိဩတဗျယမနောဘာပြောရမလဲသူတော့ဧဝမေတုတံဧကံသမယံတဲ့ဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒာဤသို့ကြားနာခဲ့ရပါသည်ဘုရားဒါအစချီ ဧကံသမယံခါရဝ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ပွားသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တောတိယံတောတိပြည်၌ပုဗ္ဗာရမေမိဂရမတုပါတာတိပုဗ္ဗာယုံကြောင့်တိုက်တော်ကြီး၌ မိဂါရမာတုပါတာရိမိဂါရမာတဝိတာခာဤပြတ်သက်ဆောင်ပေါသောကြောင်းဤ၌တောတိပီမှာနာတပရိယ54ဂရီကုန်ခံပြီးတော့ဒီတော်ကြောင်းကြီးဆောက်ဒီ ကြီးကျတော့ပုပ္ဖာယုံကြောင်းကြီးကို29ဂရီကုန်ခံပြီးတော့ကြောင်းဆောက်တယ်အဲ့ပုပ္ဖာယုံကြောင်းကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့ပြတ်သက်ဆောင်ဖို့တဲ့ကြောင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနာကောပနာသမေနာဒုက္ခကာလ၌ ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သာယနာသမယံမျက်နေခြင်းချိန်ကာလ၌ပဋိသန္လာနာဥထိတော်တဘာရီကိန်အောင်နေတော်မူရာမှထတော်မူခဲ့၍အရှင်အာနန္ဒာကတမိုးတရားကြီးထဲမှာအလုတ်တွေးဖြစ်ပြီး ဖះနဲ့သူတရင်မသုံးဘူးဒါပေမဲ့မျက်ခြေမပြတ်ငဲတန်းကြည့်ပြီးတော့အလုတ်တွေးယဟန်ဖြစ်ဒါယနာသမယံညနေခြင်းချိန်ခါလိုက်ပฏิတလနာဟုတ်ထီကျော်တဝါရီကိန်အောင်တရင်သုံးတော်မူရာမှထတော်မူခဲ့၏ မြစ်စွာတပင်ကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာပိဋ္ဌိန်ကျောကုန်းတော်ကိုဩတာဝိယမာနောနေသာလုံလျက်ကြနေတော့တက်နေမဟုတ်ဘူးညနေဟို ညနေစည်းတောင်မှာကြနေထိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကျောလေးကိုသင်္ကန်းလေးရှေ့သိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုကျောကုန်းတော်လေးကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးကြနေနေစာလုံးနေတာအဲ့တော့ဗိဒ္ဓေကျောကုန်းတော်ကို ဩတံပယမနောနေသာလုံးလည်းရဲ့နိတိန်နောဟောတိကောင်းစွာမသွေတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါဝေတတိဒုရကဘုံဝရီမြတ်စွာဘုရား ညနေခင်းကြာနေလေးထိုးတဲ့ဘယ်အေးလို့လားပူလို့လားအေးပါဗျာအေးတော့ကျောင်းတော်ကြီးကထွက်လာပြီးတော့ကျောင်းအနောက်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့သင်္ကန်းလေးရှေ့သိမ့်ပြီးတော့အဲ့ကြနေထိုးတဲ့ဘက်ကိုကြောကုန်းတော်လေးလှည့်ပြီးတော့နေသာလှုပ်နေတာ အေးလို့အဲ့လိုနေသာလုံးနေပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ဘုရားလဲစောက်ရှောက်ရတာပဲဟုတ်လားခန္ဓာကြီးရှိတော့ ဘာကြီးတွေကမ္ဘာကြီးတွေကိုမစောင့်ရှောက်အောင်ပါစောင့်ရှောက်ပါကျုပ်တို့လည်းစောင့်ရှောက်ပါစောင့်ရှောက်ပဲညာရဲကကိုကနည်းနည်းညာရဲတာအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့တော့ခྱི་သွားရင်ရဝရီကြွားတယ် နိကကပိယတွေနဲ့တပည့်ယဟန်နေနဲ့တွားတယ်တွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဆောင်ရှောက်နဲ့ကြွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာရှိတာတတ္တဝါတွေအုံနာသေးထိုးဝေးမှထွက်ပြီးမလွတ်မြောက်နိုင်ပါလား လွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိယောဂရှိရှိတိခန္ဓာထိုယောဂသည်ချိန်ခါမဆိုအိုရင်အိုဤကာလမေဝိဒါနိုင်သည်နေညမနေသေးရင်သေးဤခန္ဓာရှိတာတတ္တဝါသည်ဩနာသေးရေထိုပေမှာထွက်ပြေးမလွတ်မြောက်နိုင်ပါတကားမလွတ်ဘူးတော့ ဟုတ်လားဘယ်ချိန်တည်မှဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ဘုရားရှင်လည်းအိုလာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကတတ်တော်ဟာ80တွင်ကိုဝင်နေဝင်နေတဲ့အခါကျတော့ အိုလာပြီလေအိုလာပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်ပါဝါပီကနေပြီးတော့ကုသိနာယုံပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့ကြွတာကိုးမိုင်ခွဲလောက်ပဲရှိတယ်တေယုဇနာတောင်မပြည့်ဘူးတေယုဇနာ73မိုင် ရှင်အာနန္ဒာကအလုတ်ကျွေးရဒုက္ခကြီးထမ်းပြီးတော့လိုက်ရအဲ့လိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်အဲ့ဒီကိုးမိုင်ဝဲခီးကိုကြွတာ25ကြိမ်နားရတယ်ဘယ်နှကြိမ်လဲ25 ဒါအိုလာလို့လေမှန်ပါဗျာဒကာရီဒကမတွေလည်းသွားသွားလာလာခီးပိုင်းမနာဘူးလားမှန်ပါဗျာကျုပ်လည်းနားရတာပဲဒီနေ့ဆိုအဆောင်လေးထဲမှာတုံးလုံးလေးလဲပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်မိတ်နေတာ နှစ်ချက်နဲ့အိပ်ပျော်လားဆိုတော့မပျော်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုငင်းငင်းသာသာလေးမွေးမြူနေရရသော်ဘုရားလည်းဒီပါဝါပြရနေပြီးတော့ကုဋိနာယုံတွက်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့မလမင်းတို့ရဲ့အင်ရင်ဥယျာဉ်အဲ့ကိုးမိုင်ခွဲခရီးကို ရှင်အနန္ဒာနောက်တော်ဘာကဒုက္ခကြီးထမ်းပြီးလဲရတယ်လဲရတဲ့ခါကျတော့ဖရာတက်တော်80ဖြစ်ပင်ပန်းလာပင်ပန်းလာတော့အဲ့ဒီခရီးကို25ကြိမ်ကျော်နားတယ် ဟုတ်လားဒီဘုရားရှင်လည်းခန္ဓာရှိတော့ဆော့ဆော့ရတာဒကာတွေဒကွာတွေလည်းဆော့ဆော့ရတာဘုရားရှင်လည်းချိန်တိုင်းဆုံးဖုံးပေးရတယ် မဖုံးလို့မရအောင်အချိန်တန်ရင်ရေတက်ပယ်ရတယ်ချိန်တန်ရင်ဒီနေ့ခေတ်တော့လွှတ်တိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တော့တဘူဝါခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့စောက်ရှောက်ပေါ့အဲ့လိုစောက်ရှောက်ရတဲ့ဘုရားရှင်တော်မှာ အဲ့ဒါလိုစောင့်ရှောက်ရသေးတာပဲချိန်တန်ရင်ဒီသင်္ကန်းလေးပေါ်လေးလဲရတယ်ပေါ့လေဟိုရှင်အနန္ဒာအလုတ်တွေးလိုက်ရအဲ့တော့ဘုရားလေအိုးလာလို့ဆိုတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့မယ် ဘုရားရှင်တို့မြည်သည်ဒီတက်တန်းအပြင်တရားအထိမနေဘူး80ပဲအဲ့လိုနဲ့ကြွတော့မလာမင်းတို့ရဲ့အင်ကြီးဥယျာဉ်ကုသိဏယုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတော့တာပဲ ဒီခန္ဓာဝင်ကြီးကိုထမ်းရတာဖရာတော်တွင်ပန်းနေဒုဒကာမတွေလည်းပင်ပန်းတာပေါ့ရှာရပွေရစားရတောက်ရအလုတ်လုတ်ရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပင်ပန်းတာပေါ့ ဟုတ်လားတုတ်လည်းပြန်ပန်းတာပဲချိန်တန်ရင်တင်းတင်းနဲ့ရောက်ပတ်တဲ့အာဟာရလေးဖုံးပေးရတယ်မဖုံးပေးလို့လည်းမရဘူး